ရှင်ရှင်နဲ့ပါဆိုင်လို့လေအဲပေါင်းဆိုင်ကြားဆဲမလားရှင်ရှင်ခလေးကိုညနေမှာပြောင်းနေလေတက်ပြီကျမမပြောပါဘူးမပြောပါဘူးအတူဖေကလှမ်းပြောတယ်သူဆောင်မွဲဖေတာလက်ပတ်တယ်လေအတူစီကဟိုလက်ပြုတ်ကတ်ကိုကျမယူကြည့်တာလေလက်ပြုတ်ကတ်လက်ပြုတ်ကတ်အောင်မလဲလက်ပြုတ်ကတ်ကိုမလက်ပြုတ်ကတ်တာကယ်ရီမာကယ်ရီမာလို့နေကယ်ရီမာလို့နေ အဲ့ဒီလက်ပြုတ်ကကိုရှင်အပရပုရပုကရကျမပုကကျမပတ်စံပဲရှိတာရှင်ဒီအဲ့စပိနဲ့ကိန်းတာတွေပဲမတက်ဘူးဒီလိုလေစပိကင်းအောင်မစပိခိုင်းစပိကင်းနဲ့မစပိနဲ့ကင်းဟာရှင်ပြန်ပြန်တော့မဝင်ရှင်ပြန်ပြန်လိုက်တော့အဲ့ဒါရှင်လောက်ပုံတွေနည်းနည်းများရအောင်မယ် ကလေးကအဲ့ဒါနဲ့ဟိုအဲ့သူပြောတဲ့ပုတ်တက်ကတ်ကိုကြည့်လိုက်တာလေအဲ့ဒီကိုကြည့်လိုက်တာရှင်းမျိုးသားဘယ်လိုကိုခင်မွေးတာဟမ်သူ့မျိုးသမီးကြရင်တက်ပြီးခံနေရမှာကိုခင်မွေးကသူ့ယောက်ျားလားဟာကိုကြီးမင်းပြတ်တာတော့မဘောရှင်းဘလူးလူးနဲ့အိုးရှင်းဘလူးလူးနဲ့ဟင်းရှင်းဘလူးလူးနဲ့ရှင်း မပြင်ဆွဲချခံအဲ့ကိုခင်ဝင်းကဆရာမတွေကိုကင်းလို့လားမကင်းဘူးဟိုရှင်ရှင်ကိုခင်ဝင်းကအမဲသားမစားဘူးလေဟောရှင်ဘလို့လူလဲရှင်ဘလို့သူစားရင်စားမှာပေါ့ရှင်တို့ဒီမှာပန်းပန်းလေးကျမကိုကူပြောအဲဆင်သားကိတာပါလိလေပြောဆင်မကျူချီခန်းထဲမှာခလေးရရောက်ပြရမလားဟုတ်တယ်ဒါမှကျမသားအဲ့လိုမညံ့ဘူးသူ့ရဲ့လက်ပုတ်ကောက်ကိုကြည့်လိုက်တာသူ့အစီအကောင်းနေတော့ဟုတ်တယ်တရားပဲ လောက်တရားကိုအစင်းကတရားအမလေးတော်လိုက်တဲ့ပညာဓာတ်အမလေးတော်လိုက်တဲ့အသင်ပြကုန်းတဲ့ဆရာမကြီးရှင်လည်းမဆိုင်ဘူးသူ့သားကောင်ကညံ့ညံ့အဲ့ဒါရှင်မအမျိုးသားလေဘာကောက်ကနေဆရာမကိုဒေါသကြီးဖြစ်နေအဲ့ဒါကိုအစစ်တရားနေပြီးတော့ဆရာမအစစ်လေးကိုတစ်လောက်ဖြစ်ဖြစ်ရအောင်တခုလုပ်ပြပါလားဆရာမရှင်လေ အဲ့ဒါခလေးကိုကျွန်တော်တို့တက်တက်မမနဲ့လေနောက်ကသုံးညနှလုံးသွင်းလိုက်တိပေါ့ရှင်ဘလို့ပညာရည်ကြီးလဲဟဲ့သုံးညနှလုံးဖြုတ်ဝင်မယ်တိတယ်ဟာရှင်ကပညာရည်ကဆရာမလက်ထဲမှာပဲရှိတာဘာဖြစ်ဖြစ်ခိုင်းတိုင်းတဲ့ဆရာမဟာကျွန်မကိုအာဖရိကနေခေါ်ခဏတာဆရာမအဲ့ဒါဆရာမကိုလည်း तू ကလေခေါ်တာ ကိုကြီးလည်းစာပါတယ်ဒီနှစ်တော့ကလေးကိုအမတ်တွေတက်အောင်လုပ်ပေးပါဆိုပြီးတော့လေဟိုဆရာမအပြိုကြီးလားတဲ့ဝတ်တူတန်ကျမအပြိုကြီးလေးသိရကောင်းတယ်ပြုံးဆိုကျောင်းမရက်ဒီမှာဆရာမအိမ်မှာပြင်းနေမှာပဲတဲ့ဟိုအပြင်းမအားဆိုရင်ဆရာမဖေဖေတို့မမေတို့ကလည်းခရီးသွားတယ်လေဩဒီရွယ်ဖေဖေမမေရှိသေးတယ်ပေါ့ရှိတော့ပေါ့ဖေဖေနဲ့မမေကခရီးသွားလေဟိုတမလောခရီးလားဟုတ်ဘူးလေရှင်တူးရသမီးလေဟုတ်တူးဒီတော့သမီးမဲလေသမီးလေး အဲ့ဆီယာမအိမ်မှာဟိုပြိုကြီးဘန်ကောက်ကနေပစ္စည်းပို့လိုက်တယ်သိလားဟုတ်လားဒီမှာစနေတနေ့အိမ်မှာခင်ဝင်းလားအိမ်မှာအေးဆေးလွတ်လွတ်လပ်စားတောက်လို့ရအောင်နဲ့ရော့ဟဲ့အကိကြီးတော့အဲတို့လားလေတကွာကြီးလေဆီယာမနဲ့ဘာဖြစ်လားအဲ့အနောက်ကပါလို့တယ်လေမသိရင်ကိုယ်တိုင်တခွားစီထက်တော့သိရအဲ့နောက်ထားမောက်ကိုဖိ ဘယ်လိုဖြစ်မဟုတ်ဘူးအောင်မလင်းစောက်ရှက်မရှိတဲ့ဆရာမအောင်မလင်းမြင်ရဆရာမရှိမောင်လေးရဲ့တမျိုးမထင်ပါနဲ့ဆရာမတီလိုပဲဆရာကျောင်းကနေမှာဆရာမနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ကြရလဲမိမချင်းဟဲ့ဘယ်လိုလုပ်ကြရတာလဲဟဲ့ဟိုကောင်းတကောလည်းကနာဘူးကြရတယ်ကြတယ်ဘယ်လဲဆရာမလည်းဆရာမကတော့မရှိဘူး အဲ့ဒါအပြူမူလို့သေးသလေးဖြစ်နေတာအပြူကလည်းထက်ကြီးကိုမဲနေရပဲအဲ့ဒီဝိလေကျောင်းသားနဲ့လာတာကျောင်းနဲ့မတူဗီဒီယိုကားထိုင်ကြည့်နေရတယ်လို့လက်နောက်ထားလေးလက်နောက်ထားရှင်ဘလို့လုံးနေတာလဲနောက်ကကျက်စီတက်ပေးမယ်ဟောအခုဆောက်ချက်လဲကွဲကုန်ပါလေအောင်လေးလည်းမကြည့်နဲ့လားဟောဒါမှလွတ်လပ်လပ်ပြောအောင် ကျောင်းဆိုတာအေးသေးနေရတယ်ဆရာ။ဟုတ်ပါရဲ့။ဒီလိုတက်တော့ပြီးသွားတယ်။တော်သေးတာပေါ့။မိမချင်းကျမရှိနေလို့တဲ့။ကျောင်းဆရာမကြီးဆိုပြီးတော့အချိန်ကြည့်ပြီးကြည့်မိတာသူတို့ကိုလိုပါပဲ။အမမောင်လေးပြောအမ အမောက်ကျွန်တော်စကားနဲ့အဲ့ဒီကောင်ကိုသတိထားနော်အဲ့ဒီကောင်ကယ်ရီသမားနော်လူလဲလေနော်ဟုတ်လေအမလေးငါ့ကိုစုပ်ပြတ်သသောင်းဒေးလောက်တာအမေကယ်ရီဆရာလားဟုတ်တယ်မကျွန်တော်မောက်လေတနေ့လောက်တနေ့စားဖို့ကျွန်တော်တနေ့လောက်မှတနေ့စားရမှာအမလေးတနေ့လောက်တနေ့စားဖို့တနေ့ကိုသုံးလက်ကအောင်လောက်တာဟုတ်လေတကယ်လောက်တာမဟုတ်ခဏခဏလောက်တာရောက်တာကြီးကျွန်တော်အရင်တော့အဲ့စိတ်မရှိပါဘူးဆရာ မရေအဖအမျိုးသားလည်းဗန်ကောက်သွားတယ်မောင်လေးရဲ့ဟုတ်လားအမကူးသွားနေတာမအမွဲခွင်မောတောက်ခါကခွင်အဲ့ဒါအဲ့ဒါသူ့ခွင်ပဲဆရာမဟိုပါလေမှုအမဘေးပြောတာကိုမယုံမနဲ့မရေအော်ခွေးပြောတာကိုယုံတယ်ဒီလိုရှိပါတယ်မကျွန်တော်အမကိုရင်ဖွင့်စရာရှိလို့ရင်ဖွင့်အောင်ကျွန်တော်ရဲ့အခက်အခဲ ခွင့်တော့ကျွန်တော်ရှင်းခွင့်ပေးပြီလေ။ဘာလဲရောဘာခွင့်အောင်လဲ။အမပညာတတ်ပါ။အမစဉ်းစားတတ်ပါ။ဒီကျောင်းကျောင်းကြီးထဲမှာတော့စိတ်ပြက်စရာကောင်းတဲ့ကြောင်းပါဘူး။ဒီမှာပေါင်းပြီးအောက်ကတန်လန်းကြီးကျိုးတန်လန်းကြီး လို့အစိုးရအမြဒီဆီယမောက်ဒီចောင်းကိုခန့်တာလည်းမသိပါဘူးဆီယမဟောဆီယမလို့ဆီယမကျွန်တော်မဟုတ်ရေဖွင့်စရာရှိဆီယမဆီယမမသိခင်မှာဖွင့်ကွယ်ပြောမပါဒီလိုပါကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုအခက်ခဲကိုအမကျွန်တော်ဆီယမောက်ကျွန်တော်တင်ပြဆီယမဟောဘာလို့ပြောနေလဲဆီယမောက်ကိုကျွန်တော်တင်ပြတင်ပြတော့တင်ပြတော့မဲမနေဘူးလားကျွန်တော်တင်ပါဖွေးရဲ့မဟုတ်ပါဘူးမမျိုးလေး ဟုတ်ဆရာမမဲတာဆရာမတင်ပါဟင်ရှင်မာရီပြောတယ်ဒီလိုပါမရဲ့အဲ့လိုဖြစ်တော့ကျွန်တော်နင်းကောတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အခက်အခဲကမလို့လည်းသိပါလေမလို့လို့ကျွန်တော်ချမ်းသာတဲ့လူတွေမဟုတ်အခြေခံလူတန်းစားတွေကျွန်တော်မိမလည်းကိစ္စဖြစ်ကျွန်တော်အဖေနဲ့အမေလည်းတိတ်နေကောင်းတာမဟုတ်ဒီကြတဲ့ကျွန်တော်သားလေးဟိုပြားနေပြန်ကျွန်တော်ကနေတိုင်းရှာဖွေနေရအဲ့ဒါကိုသူနားမလဲကျွန်တော်လင်းရလို့အမမိဘရှင်အမကန်စားကြီးပါမရဲ့အမမိဘရှင်အမကန်စားတတ်ပါ ဟဲ့သူလည်းငါလိုပဲတော့အမခံစားတတ်တယ်တော့မအမခံစားတတ်ပါဟဲ့ဒီကောင်ကလည်းငါလိုပဲတော့ခံစားနေပါလေခွေးအမခံစားတတ်ပြီမလားအမအရင်ခံစားနေတာခဲတာအမရေအဲ့ဒီလူမကျွန်တော်မျိုးမျိုးပြောတယ်ဟဲ့ပါတော့တော့မိဘတယောက်နေနဲ့အမခံစားကြည့်ပါကျွန်တော်မှလေကိုမကန်လာလို့မရဆွေးမိဆွေးရတယ် တယ်ကျမလုပ်ပါဦးဆရာမကျမချက်တယ်ကျမလုပ်ပါဦးဆရာမကျမလုပ်ပါဦးဆရာမရှင်နာကျမကိုလောက်တော့ရှင်နာကျမကိုလောက်တော့ရှင်ကျမတခါမှလည်းမလောက်ပါဘူးရှင်ကိုပဲလောက်နေတာပဲ ဒီစကောကစာကြောရုပ်ဖြစ်မလားစာကြောရုပ်က96တယ်ဆမယေတော့ကြပြီပြောကောပြောဆမယေပြောကောဆမယေခိုင်မပြောတော့ဆမမတူစပါကေလားဆမဟာတိချာတိချာချေချေချေ ဘာဖြစ်နေရလဲဦးဦးဆရာမဆရာမထမိန်ကျွနေတာခလေးရဲ့ဆရာမဘာပြမီယိုလိုပါမီယိုကဲဒီသမားလုပ်လိုက်မယ်ဆရာမဘာမီယိုလိုပါဆရာမဘာဖြစ်လဲကပြောလားဆရာမပြောမောကြီးခလေးတအားဝမ်းနေလားဝမ်းနေလားအတန်းနေပါအဲ့ဒီကပြော ရာမဒီចောင်းသားလေးကိုဒါကျွန်တော်သဘောကျတယ်ဟီးအဲ့တော့မလေးခပြစနာအဲ့လိုကိုတော့ခါမှငါမမြင်ဘူးအမရဲ့ကျွန်တော်ကလေးတွေတော့မြင်ဘူးလေသူငိုတာလေးအချစ်ကြဟီးဝဲပါရဲ့ကြောရမြူဟီး ။အမသမီးသားသိမကြိုက်ရဲဘူး။သမီးဟီးဆိုတာကြီးကိုကြာ။စပါ။ဆရာမမြတ်မစပါ။ဆရာမအသာလေးပါ။ပတနာရဲ့တက်ကုန်ပြီ။ပြဿနာတွေတက်ကုန်ပြီ။ဆရာမအသာလေးပါလေ။အေး။ဒီကဟိုတောင်ရဲ့အဲ့လေညိုရမပြတ်ဘူး။အသာလေးပါ။အေးဘလူလား။ ဟိုတောင်ရဲအန်ဒီအန်ဒီအမျိုးသားဘန်ကောက်သွားနေတဲ့ဆရာမကိုတတိပြအဲကျမတောင်လာကြီးကိုကြိုက်တယ်တောင်လေးလို့ပြောတာဟိုတောင်ရဲရှင်နေတာရဲတာရဲဒီမင်းပြောတာအကရဲဟိုတောင်ရဲလက်ကအဲ့လိုနာမည်လွှဲပါလားအဲ့လိုဟိုတောင်လေးဆိုတော့ဘယ်လိုက်ကြည့်ရမှမသိဘူးအတန်ရဲဟိုတောင်ရဲဟိုတောင်ပါရဲရဲ ဖေးရည်ကပြီးတောက်ထိုးလိုက်တာမြေတို့ရတွေးရွှဲနေဒီမှာပြရလေဆောက်ဘလုံးမှာလေဘလုံးမျက်လာခါမှမသိဘလုံးခါမှမဒီမှာမျက်လာမခံရတော့ဘူးလားတမမျက်နှာနဲ့ခံနိုင်လားဟဲ့တမဒီကောင်မလေးကို တွေ့တွေ့ပြီ။အဲဘယ်လိုမင်းမဆုံးမမမဆုံးမလဲ။ပြီးတော့ဘာလို့ပြစ်တယ်သမီးလေး။ပြီးတော့ရေအိုက်တောင်ရေအိုက်ကောင်လေးအိုက်တောင်ပါရေရေ။ဟာဆွဲကြရ။ဟာဟာဘယ်လိုဘယ်လိုဘယ်လိုဆွဲပြဲတယ်။အခုပြဲပါပြီ။ဟာရောက်ပါ လောက်တုံမရောက်မလာကြီးလားဟဲ့ငါဒီလိုစီးမကမ်းမကြောင်းသားတွေမထားဘူးလေဟုတ်တယ်အခုလေအဲ့ကောင်လေးလေဘာလို့ဖြစ်လဲမီးရိုရေသမီးရိုမီးရိုရေပါရောဖတ်ကြရဲ့ဟဲ့ကြဒါအပြောပေါက်ကလေးဒီလိုလောက်စီအားလားအပြောပေါက်ကိုမီးရိုရေအဲ့ကောင်လေးရေဘာလို့ဖြစ်လဲမီးရိုရေမီးရိုပဲជីရိုជីရိုជីရိုជីရို 哎呦，哎呀！那怎样呢？俺弟有老表在，不露露的怎么有？哎，导演哟，露露来露，没有哟，弟哟弟哟弟哟，哎呦，哎呀！怎么嘞？怎么嘞？不露露来，俺弟有老表在嘛？哦，哎，导演哟，没有哟，弟哟弟哟。သမီးလေးဘာလို့ပြောနေရလဲ ဘာလို့သဘောကျတာလဲမိအချေကျိုးကြမျိုးရအောင်ဩကျမကိုချေကျိုးကြရဒီ no no no no သမီးရောပါးရီလည်းနားနေဟုတ်ရဲ့ဒီနုတွေလည်းကြိုင်နေဟုတ်ရဲ့ဟဲဒီလောက်တောင်ရောက်မှလာကြီးလားမိရကြရဲရဲ့ကြရဲရဲ့ကြည်ကဘာရောက်ရမကြည့်ဘူးမလုံလုံကြောင်အောင်လုပ်ပေးတာပြီးတော့ကြရဲရဲ့အဲ့ကြောင်ရဲရဲ့မင်းတို့ရဲ့ တူရဲ့ရိုးရဲ့လက်ညှိုးနဲ့မိပိကောင်ရဲ့ကိုထိုးခဲ့လက်ဖွင့်ကိုဘယ်လိုထားလို့လဲမိပိနဲ့လက်ညှိုးနဲ့ထိုးတယ်ဟုတ်ရဲ့ဟောအဒီနဲ့နေရာကြီးလဲလိုက်ရှင်ကွယ်ဟေးပြီးရရင်ပြီးကောင်ရဲ့ရေရိုးရရင်မိကိုအဲ့ကိုအဲ့ကိုအဲ့ကိုအဲ့ကိုအဲ့ကိုအဲ့ကိုလုပ်ရဲ့လက်ညှိုးထိုးပြီးငြိမ်မနေဘူးမှွေနေသေးတယ်မှွေဟာဟေးမိတ်ကလေးတယောက်ကိုပန်းလဲနေနော့ကိုင်းနေမိကောင်နဲ့လက်ညှိုးထိုးတယ်ရင်မှွေတယ် ဖေးရနင်အဲ့ဒါဆရာမကိုဘာလို့လာမပြောလဲနောက်မယုံမှာကြိုးရောနာလိုက်ရအဲ့ဒီကဘယ်လိုလဲကောအဲ့ဒီကောင်ဆရာမရိုက်တယ်ဖေးရောဆရာကြီးရဲ့ဘာလဲအဲ့ကောင်လေအခုရေမီးတုပ်ကြီးကြိုင်ပြီးရောရေကြောင်းမီးကြုံမရောတဲ့တလောက်ကောင်ရောက်မှလာကြည်လားဟုတ်ကဲ့ဘယ်မိမဆုံးမဖမဆုံးမကငွေနဲ့ဟာလေအဲ့ရလေဘယ်သူသားလဲအဲ့ရချီအမတာ မဆုံးမဖမဆုံးမဆရာဆရာမအเจ้าမဒီလိုစီးကမ်းမဲ့ကလေးတွေမထောက်ဘူးအခုဆရာမဟောဒီထင်နေတဲ့ထွက်တဲ့သားတောင်းညမ်းနေတယ်ဟမ်ကျမကမှစီးကမ်းမရှိပဲတွေ့တယ်လူနဲ့ခုန်နေပြစ်ချင်တာလေအဲ့တော့ကလေးလည်းတောင်းညမ်းဟာဟဲ့ကျောင်းမိတဲ့ရှုပ်မကလေးဟွန်တော့ကလားအစမအားလုံးရှင်းရှင်းအောင်လေကျွန်တော်ပါလေးပြောကျွန်တော် မင်းဟာဖေကောင်းနဲ့မီးတယောက်မရှိမယ်အဲကျမသားကျမနိုင်ကျမသားကိုကျမနိုင်စိတ်ချအဲ့ကအမ ဘာဖြစ်ဟိုတောင်တော့မီးတော့မယ်အမေပဲအမေပဲဟာအမေရေရေနဲ့အမေလည်းဖေလို့ဒီမှာကအခုကြောင်းကနေထွက်လာတယ်ကြောင်းအယောပြန်စား哎，谁都能玩。哎，三个，三个，三个，妹妹，哪个妹妹好？